bir joyga janozaga ertaroq bordik chunki ertaroq keling domlatcha muhokamali ish bor deyishdi ertaroq borsak to'rt sotikni ikki sotikdan ikki bo'lishgan uka bag'da aka bag'da aka o'ligi o'lib yuvilib yuzlikka tayyor uka bag'da mahalla zor qilib yig'lash zor keltirishyaptida zorlanishyapti ey akangni oxirgi safari kirib uzr so'rab qo'y bir biringdan rozi rizochilik so'rab qo'y akang otangga o'xshab qolgan bir ko'rib qo'y ertaga topolmaysan yo'q man qasam ichganman to'yingga ham o'limingga ham kirmayman deganman qizig'i yo'q gapirmanglar manga gapirdik hadis aytdik oyat aytdik yo'q qiziqtirmayapti jiyanlar yig'layapti qoraka dadamga ayting hech o'zlari kirmasalar bizga ruxsat bersinlar bu amakimiz boshqacha amaki edi bizni yoshligimizdan hurmat qilgan biz bizni hurmat qilgan amakim dadamga bildirmasdan shashlik yedirgani marojna yedirgani olib borar edik dadamni shu amakim bilan oralari buzuqligidan va'dillarga ertalab olib borib er kechgachur so'rida yonboshlab amakimiz suhbatlarini olardik kirgimiz kelsa oq qildim agar kirishsen deyaptilar o'zlari kirmasalar bizga ruxsat bersinlar deyapti ana aka ukachilik ota ona o'tib ketgan qayerqa ketyapmiz yana yana nima kerak bizga qiyomatni nimasi rosa 16-17 yil bo'lyapti madrasani bitirib keldiku bir yigit keldi qora aka oltita farzand to'rtta opam bor man va ukam bor opamlar turmushga chiqib ketishgan ota onalarim o'tib ketishgan onam mani uylab keyin vafot etdilar man to'rtta bolali bo'ldim uyimiz olti sotik ukam bilan billa ukam uylanish yoshiga yetdi ayolim bilan birgalikda uyladik to'y qildik kelinni olib keldik bir yil o'tib xudo farzand berdi ichimga g'ashlik ham kirdi uy olti sotiyk bo'lsa mani to'rtta farzandim bo'lsa bu ko'payishlikni boshlagan bo'lsa nima qilamiz endi g'ashlik kuchaydi ukam xursand aka opoqi bo'ldingiz keyin siz buva bo'ldingiz duo qilinglar ismni ham menga qo'ydirdi kelin bilan jijini buvam bo'lganlarida ayolim bilan birga bo'lardilar kelin kennaya onamni o'rnida bir hafta bir qarab bering deb qaratib turib bosh oyoq kel ayasi kennayasiga sarpo qildi kennay emassiz siz menga ayasiz deb hurmat qilardi deydi man e'tibor qilmasam ham ukam e'tibor qilardi deydi g'ashlik kuchayaverdi deydi uy muammo ikki yil o'tib yana farzand ko'rdi biri qiz edi birinchisi ikkinchisi o'g'il bo'ldi ukam xursand telefon qilyapti aka ikkitaga bolaga opoqi bo'ldingiz xudo o'g'il berdi o'g'il o'g'il ism o'ylab turing ayamga ham aytib qo'ying ayam ham unavuqdi ichim g'ash ikkita bo'ldi maniki to'rtta bag'i katta bo'lyapti bir kun choyxonaga borsam devori gipsokardonda bo'lgan ekan deyapti gap eshitilyapti falonchi bor ediyu ha ikkol qilishni o'rganigan ekan olti oy deganda o'libdi xotinini ichki ustuvoshigacha olib chiqib sotibdi xotini ketib qolibdi lekin olti oyda o'libdi ichimga nur g'alati narsa kirdi deydi oshni yeb uyga kelib kim endi ukamni shu ukolga o'rgatib qo'yarkan kim o'rgatarkan surishtirib surishtirib o'sha paytda ikki yuz ming so'mga bir bola o'rgataman mani unda unchalik pulim yo'q desam yigirma ming o'n minglik mana ikkalamga unga ga yarasha berib tursangiz bo'ldi uzib yuborasiz debdi uch oy deganda ukangiz o'rgandi hushyorroq bo'lib turaverasiz endi debdi uydan narsa olib chiqib sotishni boshladi shpanerini olib chiqib sotdi sandiqni olib chiqib ayolini ustuvoshlarini olib chiqib patinkalarini olib chiqib sotib bir kun kelin yig'lab xotinimga bo'lsa men aytdimki hushyorroq bo'lib tur ukamiz endi kasal bo'lib qoldi uyimizni qulublab yuradigan bo'ldik kelin bo'lsa qo'liga tugunini olib shu narsam qoldi xolos aka qizini yetalab olgan bolasini ko'tarib olgan bizdan rozi bo'ling biz ketdik ukangiz endi tuzalmaydi deb ey to'xtang davolatamiz demabman deydi xursandman ketdi ukam bo'lsa o'zi bilan o'zi ovora ko'zi o'ynaydi nima bo'lsa qiladi oxiri bir kun telefon bo'ldi palon joyda qatib bo'libdi o'ligini olib keldik yuvdik kafalladik janozani o'qib qabrga qo'ydik uyga keldik amma xola opalar hammalari kelgan yig'lamsirab hammamiz turibmiz ichimda qandaydir bir nima borda qutuldik yo'qoldi bir mahal orqa tarafga o'tdimu ro'paramda ukam turibdida deydi hozir ko'mib keldiku imo qilyapti o'y qani qancha yasharkinsan degan imo qilyapti ukam ukam deb baqiryapman xolos deydi bir mahal ammalar xolalar opalar bular juda intifoq juda bir biriga suyanib qolgan edida ukasini qabrga qo'yib kelganiga chidalmayapti uyga olib kirishdi pardani yirtib yubordim chunki pardani orqasida turibdi aynaklarni sindirib yubordim aynakni orqasida turibdi doktor keldi jinni bo'libdi olti oyda davolanaman o'sha pakanada olti oy yotaman bir oy uyda yashayman xudodan so'rayapman qaniydi xudo tiriltirib bersa edi mayli ko'chada gaday bo'lsam ko'chada uysiz yashasam ham mayli edi shu ukamni tiriltirib bersa edi dunyo ekan o'tib ketdi yana nimani kutyapmiz qani bizda oqibat aytingchi o'zimizga olgan libosdan akamizga yo ukamizga olalyapmizmi olalyapmizmi urushayotganlarchi akamga ayting ukamga ayting deyayotganlarchi akamni yaxshi ko'rasiz ukamni yaxshi ko'rasiz deyayotganlarchi